Evet şu an Şırnak'ın Cizre ilçesinin e, ilçesinde çatışmaların en yoğun yaşandığı Nur Mahallesi'ndeyiz. Nur Mahallesi'nde dün gece çatışmaların en yoğun e, hali yaşandı. E, bizi bize de gelen bilgilere göre yani bizim elimize gelen bilgilere göre 4 net bizim e, top topladığımız bilgilere ama e, aldığımız duyumlara göre de e, 8 kişinin yaşamını e, yitirdiğinin bilgisini aldık. E, bununla beraber e, zaten e, kentimizde 8 e, ya e, 7 gündür sokağa çıkma e, yasağı hala devam ediyor. Ne elektrik ne su e, gıda malzemeleri hiçbir şekilde karşılanmış değil. E, giderek e, gıda malzemeleri azalıyor. Halk komünler oluşturularak e, gıda malzemelerini birbirleriyle paylaşıyorlar. E, e Cudi Mahallesi'nde bulunan tek e, jeneratörle beraber e, jeneratöre e, koyulan arabalardan çekilen e, benzinlerle çalıştırılan jeneratör e, ev ev dolaştırılarak kuyulardan su çekiliyor. Bu kuyulardan alınan sula, e, suyla e, halk e, su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ancak e, bu sunun sağlık e, açısından pek e, e, iyi olmadığı e, nedeniyle çocukların birçoğu yüzlerce çocuk e, hastalanmış durumda. Yüksek ateş var, e, ishal var ve bu çocukların hastane bir an önce hastaneye gitmesi gerekirken 112 aranmasına rağmen hiçbir şekilde 112 e, güvenlik gerekçesiyle buraya gelmiyor. E, bununla beraber e, yaralılar var. Çok sayıda yaralı var. özellikle 4 ağır yaralı var. Şu an Özkan Mahallesi'nde Özkan Sokak'ta tutuluyorlar ve 112'ye ça çağırmalarına rağmen hiçbir şekilde 112 buraya gelmiyor. Hala çatışmalar devam ediyor. Hiçbir şekilde dinmiş değil. Zaten 7 gündür hiçbir şekilde burada çatışmalar çatışmalar e, durmuş değil, saldırılar durmuş değil. Ağır e, silahlar kullanılıyor, keskin nişancılar e, e, buraya doğru atış yapıyor, e, zırhlı araçlardan, e, silah e, ağır silahlardan atışı yapılıyor ve bununla beraber e, bomba atarlarla da e, e, atışlar yapılıyor. Her gece e, e, abartısız bin tane e, bomba atarın sokaklara atıldığından söz edebiliriz. Zaten birçok yurttaş bomba atarlardan dolayı e, yaşamını yitiriyor e, ve ağır yaralanıyorlar. Bundan söz edebiliriz. Ee, bununla beraber e, bildiğiniz gibi Cizre sınıra yakın bir e, kent olduğu için sınırın diğer tarafında e, tır şoförleri, tır şoförlerinin zaten böyle ekonomisini geçindirmeye çalışan bir ilçe. Orada bulunan tır şoförleri ailelerin yaşamından tedirgin olduğu, oldukları için yürüyüş gerçekleştirmiştiler. Bu sabah itibariyle Silopi'nin bir köyüne ulaşmışlardı ama bu burada e, kendileri de tarandılar. E, bizi e, e, bizim elimize ge geçen bilgilere göre 4 tır şoförünün ağır yaralandığı e, e, söz konusu. Ee, e, yine söyleyebilirim e, hala bomba atarlara saldırılar e, var ama halk, halk dışarıda yine barış taleplerini e, en e, en doğal hakları olan demokratik taleplerini e, dillendirmek adına e, olası bir sivil katliamın zaten şu ana kadar 20 e, oldu ama e, herkesin hiç kimsenin can güvenliği güvenliği olmadığı için olası daha büyük bir katliamın önüne geçmek için halk sokakta burada olduklarını söylüyorlar. Kendilerinin tamamen sivil olduklarını belirtmek istiyorlar e, ve o e, bir an önce e, bu katliamdan vazgeçilmesi gerektiğini e, tencere tavalara vurarak e, sloganlar atalar, e, atarak alkış ve zılgıtlar e, çekerek e, bunun önüne geçmek istiyorlar ama hiçbir şekilde e, geri bir, e, geri çekilme söz konusu değil. E, e siz de sesini alıyor musunuz musunuz bilmiyorum ama e, şu an an itibariyle yine yoğun çatışmalar başladı. Evet çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için.